bismillahi raxmaani raxiim halkan waxaan idinka soo tubinayaa maase yar oo kooban oo aan kaga hadlayo koroolahan caalamkii aafeeyey waxaan ku bilaabayey kownka aan ku nooliyo dunidaa kadeedkiiyo kifaaxaba ku caanee aan kalwiya hadalkoo kulligeeda duunyada koroolahan gumaaday jirro weeye kamilanoo allaheenna kariimkii ku tusaaya aadmiga awooddiisa kooban caabuq weeye kulligii la keliyaystay xanuun iyo kurbo aad u daranoo kambadhuursi reebtoo kaduudiyo la moodoo u kaxeeye aadmiga aakhiro kalkeeda kaskoodiiyo maankay ka keeneen cabdow afiryaandille karsada oo ku xigsiiya fiidmaar xayawaanno kulligii kaam kastuu ku nool yahay hawkaadinina cuna kaashado dhammaantood khubaro kala caynoo covid nneteen iyo karoole waa dilaabay kulligood isku raaceen dawadiisii keeni waa diintay ka yaaceen iyo kitaabkay ku laabteen ka hortaggiisay yidhaahdeen nadaafadda ka koowa allaheenna kariimkee qafuurkee korreeyee cibaadadiisu kelitaa inaga badbaadin karayee allow ku barinaye ha loo keenin fayraskaa karoolaha ku caanbaxay waxaan intaa idin raacinayaa in wal oo maqalkayga iyo muuqayguba uu gaadho maa sida tanna dhegaysataa aamiinta raaciya allow ku barinaye hanoo keeni fayraskaa karolaha ku cabaxay wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu